Дарья, я постараюсь сильно много не говорить, но все же... Игра, я так понял, вышла очень тренировка. Карта не очень включена, но все это клип, Ruled by only the most ruthless, Johnny Law no good horse spookiness, dastardly of the dastardly, aka my voiceover. Wait, Not me. It was me. <laughs> ah, Two-Bit Jerry, a gunslinger and an outlaw. So be gone, monster. Дикий Back to the Запад. cliffs with you. Waylon, my dad needs you. Oh, Joe, watch out! Scary. I said be gone. That's honest Joe, my partner Э, in crime. э, Эмма She's девчонка never вообще, gonna типа, lie. которой вообще все пофиг. И к тому же у нее характер, как у Рейва. You're bad at this. Ну и главный герой дурачок, ну как обычно. Пока что неплохо. Забавно смотрится анимация. вот по стилистике не, напоминает Don't Starve игру. Блин, ты реально похож на Проходи, тут такие коричневатые там. Хорошая, интересная рисовка. Uh, Необычно. Он мне напоминает Марвел. Ты не стреляла. Ну, Стар против всего зла. Nice. I'm a better shot than I thought. А почему не было слышно выстрела? Secretly, Прикольно, прикольно, мне нравится здесь юмор хороший. <laughs> Анимация вот эта вся. Ладно, насчет юмора э, я поторопилась. My old partner. What you doing? Huh? Понятно. Remember how this town is surrounded by monsters? Yeah, what do you mean? I shot like 50 in the intro sequence. 50. Didn't even cry. Главный Nothing герой как-то suspicious вообще about mentioning напоминает that, внешне Ah, из-за whatever. этого. Just be glad I helped you at Пса all. против I'm сил too зла, big for зачем? Jerry. Очень No сильно good зла. dastardly gunslinger. <laughs> I, I once shot a man for looking at me wrong. Then I shot him again for dying. Хорошо стреляет. Серьезно. Застрелил за то, что он сдох. Что? <laughs> Just pretend to stand watch. Fine. Окей, блин. Реально забавно. Круто. Капец она у тебя. Не, реально у нее характер как у Ну еще чуть-чуть мотлай три недели будет видео. Какая приятная рисовка. И анимация. В сумме все это смотрится Чем-то похоже на необычный мир гамбола или гамбола. Просто мультики не смотрел. Гамбола. Но вот именно видел анимацию какая там. Вот похоже чем Но ну, там еще все это в реальном мире, типа, Ну, реальные декорации и так далее. Да. Кстати, ребят, сорян, что субтитры так быстро okay. Э, проходят, потому что э, я не успела читать. Ну, все попало. Классно. Пока, Вейлон. Двухударный. Э, что? О, привет. Махер. что ли? Та, которая в превью была. Это паучиха, типа как Маффит, наверное, да, из Undertale. Fine, you over there. Вот так, слушайте, она довольно мил милая. Четыре моих глаза. Okay, that was weird. No, it wasn't. It was horrifying. Да. Криповая и милая одновременно. Какая милая. Dastardly outlaw there is. I once shot a sheriff just because I was grumpy from shooting sheriffs all day. Кто может поверить? Да. А, реально в это поверила? Да. Как можно этому поверить? I, I'm so dastardly, I once shot my own posse just because my gun was getting heavy with all the extra bullets. Plus, I once distracted a stupid spider long enough to escape her dome web. Как он достал? А высоту ты не рассчитал, да? Прикольно. А тебе долго падает, да? Нет. Я не понимаю, ребят, почему мы можем. Какая а, милашка! Какая кьюти, я прям не могу. это Почему кьюти? Птеродактили тупого. Looks like Cordy finally caught something other than flies. <laughs> hey, Anis, hi, death itself. Сама смерть. Сама смерть. О, какой милый. nice. so how about you hand over the little cowboy? But you just oh, said... Oh, please, Cordy. How about you be useful and stand watch for more prey or something? And speaking of being useless, come near my nest to scavenge for food again, and I'll rip your tiny head off. Ah! <laughs> put a lid on it. She was gonna eat me just fine till you guys showed up. Did it ever occur to you maybe I can do more than just stand watch? Wait, you mean me? Who? Чего? В смысле? Не самый лучший план. Не <laughs> самый лучший план. Да это как всегда по а, барабану. Ну I think I like you two much better as puddles. You stood up for me. No, I think I was transferring personal issues. Ведь лужи крови, как ты там. Те, кто любит этот мультик, я знаю, кого любит здесь. Сейчас ее... Как же они ее классно нарисовали. Они умудрились нарисовать кровожадную, сумасшедшую паучиху-убийцу. А, I was going to say questionable physics, but yeah, I mean, of course it Ну, правда, тут это подействие Сработало это паучиха, а не... Джерри. Take a lid and put it on that. you stood up to them. Вау. I want to be just like Блин, милашка. <laughs> прям. Oh, Я в тебя влюблена. uh, I don't Паучиха know. влюбилась The в главного life of an героя. outlaw ain't easy. That, uh, was Лучше pretty вали оттуда, cool, чувак. but you just did that yourself. Блин, ну они так мило ее нарисовали. I'll do it. Anything. Что это, что угодно. Ну, гляньте, какая она милаша. Ну, конечно... Она милая. Безумно милая. Что ж, раз ты видел, раз я великолепен, я полагаю, у меня нет выбора. Нет выбора. Класс. Она очень быстро... Беги, глупец! Еле такие... Клешни. Тебе можно, что она есть в столе? Нет. Можно было сделать. Whoa, montages are Ну, dangerous. это же... Actually, Rob, Hands up. We got you surrounded. Какой дурак будет нападать на паука? Ну, Хотя они пока его не видели. but we're open to possibilities. Cordy, I, this got way out of hand. It's okay. I got this. I won't let you down. I promise. Alright, death it Wyprężnie zraćki mi. O, tam... O, wow. O, reakcja. Ciotka! Dużo reakcji na pasy. Jest zła. Waylon. What in tarnation is going on? Oh god, she's gone southern. Hey, lay off my partner. I once shot a man just for back off. Oh my god, guess <laughs> <laughs> what? it's not my fault. This spider lady tried to eat me. I like your hat. I was <laughs> teaching her to be a gunslinger, but like, oh, Joe, you should have seen it. We killed this giant pterodactyl and death itself. Well, not death itself. You can't kill death. oh, yeah, well, I mean, that Да. makes sense. Kind Obviously. of Отлично. Anyway, so we, uh, I, uh, I just. Wait, what? Да. Оу, они ее не убили, она вернулась. Та-дам! Круто. Я тоже был. А, то есть сама смерть okay. была хвостом. Типа нормально там смерть видеть, как в этом плоском мире, по-моему, называется такое произведение. Мне кажется, в шляпу. Шарф? Шарф, шарф, да. По шее, шарф. Воу. Это реально. Не обращать внимания, я просто прихожу дорогу. Вот пришел. Заплатно. О! О! <laughs> Ну она милая. Плохая идея. What is happening? Что сейчас было? Что сейчас было? Да типа такой язык у нее, так я типа его лизнул или что? Язык вместо языка такая хрень. Since слова с ней очень круто. Make it fast. Cordy, I made everything up. What? Nothing. Standoff time. Я думаю, что в этом шутка. А, типа по поводу... Hey, Dad. Всё время? Why don't you pick on someone Выпечную from your позу own сразу. metaphysical <laughs> plane of existence? Окей. Вряд ли тут помогут пистолет. Prepare yourself, Death. Опасно. I'm gonna do something I should have done to you the first time we met. Giving you validation. See, Чего? <laughs> Mr. Death itself, I learned something today. Что? Это еще Boy, сработает. I wonder how it's Ну going да. over there. Seems like he's actually got a Гениальная handle on it. просто идея, гениальная. Как Therefore, the moral победить of this смерть? episode is if you Сделать validate ее someone шерифом enough, города. manipulate them into doing whatever you say. Good job, Death. Who's a good little Death? You <laughs> are. You're in that sheriff's shirt, didn't you? Так, <laughs> Please don't kill me. Нет, убью. Ты заслужил это, дебил, ты кусок. So, technically, you being our sheriff and protecting the town would mean less dead people and less work for you if you think about it. Hm? Да ладно. Задумалась? Да ладно. Да ладно. Да ничего не стоит. Да ладно. Газета, ну вы такой улыбающийся. Ру. Ты ш- Шериф теперь это смерть? Стой, шериф. Now, Вернее, смерть это who шериф wants to теперь. stay watch? Are you kidding me? I'm way too cool for that net Это now. все? I do. Me too. I Мне once looked мало. at something and only lost focus for three hours. Spider Girl isn't coming. Hey Да Joe, всего-то by на the три way, часа. if the sheriff position was open, what happened to the sheriff before death? I don't know. Shot. Bandits, probably. Culprit was never caught. Да. Fascinating. Задумка до следующей серии. Диман, мало, хочу еще. Всего 11 минут, я хочу 20, 30 минут. Два сезона этого всего реально не серьезно. Здесь есть, здесь я есть все, что подходит для идеального ребята, сериала. Потому что персонаж, который очень доволен и уверен. Персонаж девчонка, которая влюбилась в главного героя. Очень, очень напарник, который доска, но в то же время она выглядит. Хочется продолжение. Это интересно. Просто я охренел, вот серьезно, мне нравится. Не просто не знаю, что сказать. Милые моменты, Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Как вам...